Magandang umaga sa inyo lahat Pilipinas at nandito naman tayo sa George Vlogs. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa hindi itinuloy ni Bungo na pag uh, sa kanyang pang- pagkakandidato bilang Pangulo ng Pilipinas. Uh, si Senator uh, Christopher Lawrence Bongo ay uh, nababaltaan natin kahapon na siya ay uh, mag-withdraw na ayon kay uh, Gobernador Mamba ng Cagayan. Pero ayon dito sa balita ngayong hapon uh, dito sa Manila Times, uh, ah, si Ator Bongo is not backing out from the presidential race at tuloy na tuloy ayon kay Matibag sa Manila Times by phone on Thursday. Si Go ay membro ng PDP Laban. Sinabi sa mga reporters noong 24 ng November that he is waiting for a sign from God whether to pursue his candidacy after seeing he still cannot believe that he is running for the presidency. So, kung hindi niya itutuloy, siguro may sinabi sa kanya ng Panginoon na ituloy niya. Para sa ganun ay uh, siya ang maging presidente ng Pilipinas. So, yun. President Rodrigo Duterte, who is gunning for a Senate seat in next election after his terms ends, uh, push Gu to run for president. Sabi niya, nabigla ako. Hindi ko pa pumapasok sa isipan ko kung bakit ako nandito as a candidate po na pagiging presidente. Yan ang sabi ni uh, sabi ni Bongo. So, ibig sabihin, nabigla lang siya sa pagdidesisyon niya na tumakbo bilang Pangulong Pilipinas. So sabi niya, iniisip ko pa ng mabuti. Hmm. Pinag-isipan daw niya mabuti. Tapos sabi niya, nabigla siya. <laughs> paano ba yun? Iniisip niya mabuti pero sabi niya, nabigla siya. So paano kaya yun? Isipin natin yung maigi yun. Oh. Pinag-isipan niya maigi pero sabi niya, nabigla niya. Nag-aantay po ako, sabi niya, ng sign sa Panginoon So, ibig sabihin, dahil hindi siya aatras sa pagkapangulo, ibig sabihin may sign na ibinigay ng Panginoon para ipagpatuloy niya ang pagkakandidato niya bilang Pangulo ng Pilipinas. Kung sa tingin niya, dito ka lang bongo, susundin ko po. Ibig sabihin, sasabi niya sa bigkas niya yon, sasabi niya yon, nakausap niyang Pinoon diba? ba? Sabi niya ulitin ko, kung sa tingin niyang dito kan lang bong bonggo, susundin ko po. At siyempre yung, Pilip yung Pilipino, hmm? magulo. Magulo tong sinabi ni Monggo. In English, yan, English natin para mas maganda. <laughs> May Tagalog sa English pa talaga eh. I am still thinking about it. Hmm. Yun sinabi niya. I am waiting for a sign from God if He thinks it's for me. I will obey Him and of course, I will also be our countrymen. So napakaliwanag dahil sabi niya na hindi siya magbaback out, napakaliwanag na binulungan siguro ng Panginoon na huwag siyang atras at ipagpatuloy niya yung naumpisan niya at kandidato pa rin siya bilang Pangulo ng Pilipinas. Sabi naman ito ni Matibag, yung I think speaker ni ko nito, ni Go. Matibag said, who filed his candidacy under the political party, piderelismo ng dugong, dakilang samahan, or PDDS, yung yun ang acronym ng uh, partido ni Bongo was just being honest when he made those statement. Ay, sus. Alam nyo, sabi ni Matibag, si Bongo is very honest, pero hindi mag-withdraw. Yan na yon. And as a matter of fact, sabi ni Matibag, nagmeeting nga sila sa Malacanang noong November 24 at naroon ang mga governors So, nandun yung mga governors daw. More than 50 of them. Almost or more than mahigit 50 yung mga governors nandun. And they are all supporting Bongo. At hindi lang mga local officials or government, sabi ni Matibag. Ang PDDS has welcomed Ghost candidacy including Duterte's Senate bid. Hmm. So, ibig sabihin, yung balita kahapon dyan sa Pilipinas na hindi siya magwi-withdraw, mali. Itutuloy niya pala yung pagkakandidato niya bilang presidente ng Pilipinas. The party and the Pinipilaban are fully behind the respective bids of Go and the President. Ang presidente pala yan sa PDDS is si Greco Bilica, the former chair chairman of the PACC or uh, Presidential Anti-Corruption Commission who now is now running also for senator called Duterte supporters and followers to unite and continue the President's program. So baka ang binabalak nila ito, haka ko lang ha, baka ang binabalak nila i eh, magkakaroon din silang ng alliance ng mga opposition at sa administration. Eh siyempre, nagkaroon ng alliance yung dalawa, di ba? Si BBM at saka si uh, Sara. Anong pangalan ng uh, alliance nila? Uniteam. Ang maganda sa Uniteam kasi binakapan ng mga malalaking politiko ng Pilipinas. Nandyan yung mga tatlong ex-presidents. Alam naman natin na ang lakas im, si MD, ang founder dyan ay si ex-president Ramos or former president Ramos. Si kamag-anak ko, pero hindi ko kamag-anak. Si sino pa? Si Irap. Yun presidente ng Partido ng Masang Pilipino, PMP. Yung anak niya, si Jinggoy ang representative niya. At saka si Lakas, si Gloria Macapagal Arroyo. Di ba? Yun ang mga malaking political uh, group sa Pilipinas na nagbaback up para kay BBM Sara Candidacy. So, sa palagay nyo ba mga kapatid, kahit na mag-join, mag-alliance, mag-alyansa, yung uh, administration ni, ni PRRD at saka opposition ni Lini Robredo, si Isko, si Manny Pacquiao at saka si siguro si Tim, si Ping Lacson medyo ayaw makisali niya kasi ibang klase yan let's say mag-alyansa yung apat, administrasyon, si Bungo, opposition, si Isko, si Lini, si Pacquiao. Kung sa palagay nyo ba at mag-alyansa yan, may pag-asa ba silang ano, manalo? I doubt it. So, basta maganda, bantayan natin. Kung ano man ang gagawin nilang alyansa, kahit na magsama-sama lahat ng opposition sa administration, sa palagay ko wala silang kalaban-laban sa unit tandem ni Bongbong Marcos at saka si Sara Duterte. Ngayon pa lang yung mga service nila, di ba? Nakikita naman natin na napakataas, halos halos hindi na maabot. Ang sumisigunda lang is I think si Lini at saka si anong pangalan to, partner ni ano, katandim ni Lini. Si Sana All, yung pangalan ni Sana All. Asawa ni Sharon Kunita. Pangilinan, no Pangilinan. Alam nyo, hindi ko kasi kinakabisado yun. Hindi ko kasi minimorize yung mga pangalan ng mga kon eh. Ibang kandidato, basta importante sa akin, yung mga kandidatong may karanasan, kandidatong may kwalifikasyon, at saka may may magandang record sa pag-govern. Yun ang mga uh, tinatandaan ko. Pero yung mga hindi masyado, mga natutulog ng Senado, sa Senado, hindi ko yung kinakabisado. Yung mga may karanasan talaga at saka may pagmamalsakit sa bayan. Kasi maganda ang plano nila eh. Sila, sila Bungbong Marcos at saka si, ano, si Sara Duterte. They are the unifying team. Ibig sabihin, gusto nilang pagkaisain ang lahat ng Pilipino once na sila ay nanungkulan bilang Pangulo at pangalawang Pangulo sa Pilipinas. Hanggang dito lang muna tayo mga kapatid, mga kapuso, kaibigan, kabarkada, at saka ka George Vlogs. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, mag-comment. Kahit anong comment ang nilagay nyo dyan, kahit i-bash nyo ako, okay lang. George Vlogs. George Vlogs. Salamat po ng marami.